Donc là, c'est le troisième morceau que je reprends de l'album. Euh, celui-là, en français, c'est Remplissez vos cœurs. 3, 4. your you love today, don't play the game of time. that the past, only my nome in your mind. Don't forget your mind and you'll be free yeah, right on the water. Free, and you can how it on. Go take